हेलो उठा लो फोन आया है आपका फोन बज रहा है हेलो जानू मैं बात कर रही हूँ हाँ जानू जानू आज ना मुझे शादी में जाना है जानू मुझे 500 का रिचार्ज करवा दो बस 500 का अभी करवा लेता हूँ बस सही है तुम फोन रखो और तुम्हारे नंबर पे बैलेंस आ जाएगा 500 का थैंक यू लव यू अबे यार अभी क्या करूँ मैं बैलेंस की जरूरत है किसे मंगाऊ मैं किसे रिचार्ज कर रहा अबे हाँ उसे मंगवाता हूँ जैन से हेलो उठा लो फोन आया है आपका फोन बज रहा है हेलो यार मैं हॉस्पिटल में हूँ यार मुझे कहना में उसको पचास का रिचार्ज करवा दे कितने का पचास रुपए का अबे यार तेरे को बैलेंस के लिए नहीं आ रहा पाऊंगा मुझे करवा सकता करवा दे यार पचास का रिचार्ज चल दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा